हेलो एवरीवन आई एम आपते आदर watching the social Indian and welcome to the very second episode of counselling बाकी है in this video will be discussing it will be kind of analysis of admission आज तक हम एंट्रेंस का एनालिसिस करते आए हैं लेकिन अब आपके एडमिशन के चांसेस को हम एनालाइज करेंगे यहां पर और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं उनकी उसके बाद हम बात करेंगे उन सीट्स इंक्रीज होने से कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने इस एग्जाम को दिया था तो हमने एक एनालिसिस किया आपके लिए कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया था और कितनी यहां पर सीट्स है क्या आपके चांसेस होंगे आपका सीरियल नंबर क्या है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं क्या है तो आप ये मान सकते हैं कि आपके चांसेस हैं कि यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है उसके बाद तीसरे सेक्शन में हम यहाँ पर बात करेंगे कैटेगरी वाइज सीट की और चौथे सेक्शन में हम यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे सेफ स्कोर की चलिए जी बात करते हैं अब दो का यहाँ पर एंट्रेंस तो हो गया है बहुत लटक झटक के एंट्रेंस हुआ है but before that this video is sponsored by Unacademy Unacademy is India one of the biggest online education platform और अन अकेडमी पे आपके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस की रोज वीडियोस आ रही हैं जी क्लैट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी लोग उनके लिए न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्लैट ने जब से पैटर्न बदला है तब से यहां पर आपके लिए करंट अफेयर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है तो आप अन के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं वहां पर द हिंदू का पेपर एनालिसिस रोज रोज सुबह दस बजे होता है और आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्लैट लॉ एंट्रेंस के लिए चलिए जी डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए छोड़ दूंगा तो get plus subscription and access unlimited live and recorded classes from India best educator only at rupees ninety nine चलिए वो तो आपकी मर्जी है कि आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे लेकिन get go not Unacademy and let's crack it चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और पहले पार्ट की तरफ हम आते हैं नंबर ऑफ सीट्स की तरफ तो पिछले साल तक सीट्स आपके लिए यहां पर 2500 से ऊपर हुआ करती थी इस बार जो आपके लिए सीट्स हैं वो 2922 यानी 2922 सीट्स हैं टोटल आपके लिए और तीनों ही सेंटर चाहे वो कैंपस लॉ सेंटर हो चाहे वो लॉ सेंटर वन हो चाहे वो लॉ सेंटर टू हो तीनों ही सेंटर्स को आपके लिए 974 सीट्स यहाँ पर अलॉट की गई हैं यानी हर एक सेंटर में 974 एडमिशंस आपके लिए यहां पर होंगे दूसरी चीज की हम हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज इस बार कितने कितने लोगों ने एग्जाम दिया था तो सबसे पहले तो इस बार टोटल अगर हम एनालाइज करें तो ये फिगर था 16,800 यानी 16,800 लोगों ने आपका ये एग्जाम दिया था जहां पर उनमें से उनमें से भी हमने थोड़ा सा एनालाइज किया और कैटेगरी वाइज हम जाएंगे क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो कट ऑफ जब आती है तो आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट भी निकलती है और हो सकता है आप अनरिजर्व में एडमिशन ले लें हो सकता है आप उस एलिजिबल हो हो सकता है आप अपनी कैटेगरी में जाकर एडमिशन लें चलिए जी तो उनकी भी बात करेंगे जनरल कैटेगरी के 8,410 लोगों ने एग्जाम दिया था जो कि अच्छी बात है यानी आठ लोगों में से एक का सिलेक्शन यहां पर होना तय है उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चार लोगों ने एग्जाम दिया था वो भी यहाँ पर वही आठ में से एक वाली बात है अगर आठ ओबीसी लोग एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर एक ओबीसी का सिलेक्शन पक्का है सीट्स रेशियो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद ईडब्ल्यूएस e की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1272 लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था सीट्स यहाँ पर मैं आगे अगले सेक्शन में जब बात करूंगा तब आपको बताऊंगा अभी कि कितना आपके लिए फर्क पड़ रहा है सीट्स लगभग एक सौ है तो ये लगा लीजिए एक सीट के ऊपर 12 लोग जो है वो कंटेंट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस e के लिए चलिए एससी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2,448 लोगों ने एग्जाम दिया था एस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके लिए 202 लोगों ने एग्जाम दिया था पीडब्ल्यूडी के लिए 135 और टोटल मैंने आपको बताई दिया है जी चलिए अब कैलकुलेट करने मत बैठ जाइएगा थोड़ी बहुत चीजें यहां पर रफ फिगर्स भी हैं क्योंकि मैंने यहां पर सीडब्ल्यू और आर एफ एन कैटेगरी को यहां पर इंक्लूड नहीं किया है आगे बढ़ता हूं मैं आपके लिए और अब हम बात करते हैं number of seats category wise कितनी है आपके सेंटर्स के लिए तो अनरिजर्व के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए टोटल सीट जो है वो 1167 है अब अगर आप चाहते हो कि सीएलसी में कितनी है एलसी वन में कितनी है एलसी टू में कितनी है जी डिवाइड बाय थ्री करते रहिएगा मैं टोटल सीट्स की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन ले लेते हैं तो सेंटर ज़्यादा मैटर नहीं करता है सेंटर के ऊपर चलिए आपकी प्रेफरेंस होगी आप उसको चुनिएगा लेकिन जब आप यहां पर आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सेंटर ज़्यादा मैटर नहीं करता आपकी नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है चलिए तो इलेवन सीट्स है आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके लिए 686 सीट्स हैं एससी कैटेगरी के लिए आपके लिए बात करूं 381 सीट्स हैं एसटी के लिए 190 और ईडब्ल्यूएस e के लिए 117 सीट्स हैं पीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यू और एफएन कैटेगरी तीनों के लिए यहाँ पर 127 सीट्स ईच हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर आप जाते हैं तो आपको एडमिशन के चांसेस अब थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े इंक्रीज होने लगे होंगे और आपको लग, लगने लगा होगा कि हाँ मेरे चांसेस हैं मैं कहूंगा यहाँ पर एस कैटेगरी के जो भी लोग हैं जिन्होंने भी एंट्रेंस दिया उनके लिए बहुत अच्छा चांस यहाँ पर आज बनता मुझे दिख रहा है चलिए सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं कई लोग अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और मुझे लगातार मैसेज कर करके यहाँ पर पूछ रहे थे सर मेरे इतने मार्क्स हैं मेरे इतने सीरियल नंबर हैं क्या मैं सेफ हूँ क्या मेरे को तैयारी करनी चाहिए क्या मेरे को डॉक्यूमेंट रखने चाहिए चलिए तो जब मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ तो मैं हंड्रेड परसेंट सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इससे ऊपर हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से इन मानिएगा और ये रखिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी को पूरा रखिएगा अब मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं कहते हुए थोड़ा सा दुख होता है लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि 225 से ऊपर जो भी लोग हैं 225 मार्क्स जिनके भी आ रहे हैं उनसे ऊपर जो भी लोग हैं यानी सीरियल नंबर 1160 आप 1180 आप 1200 आप मानकर उसे चल सकते हैं सीरियल नंबर 1200 तक जितने भी लोग हैं उनके एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद के लोगों के चांसेस बिल्कुल खत्म है वो एंटायरली डिपेंड करता है कि आपके लिए कितने लोग एडमिशन लेते हैं फर्स्ट लिस्ट में कितनी लिस्ट आती है वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हर एक सर्कमस्टांस और सिचुएशन पर लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस हैं अगर आप 1200 से नीचे हैं ठीक है 1200 से नीचे का मतलब है कि 1100 के रैंक में हजार की रैंक में बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए बन रहे हैं 225 से अच्छा आपका स्कोर है लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर 225 में बात कर रहा हूं तो मैं वो बात कर रहा हूं फर्स्ट कट ऑफ के लिए फर्स्ट कट ऑफ में यहां पर इतनी कट ऑफ जा सकती है नीचे नीचे नीचे नीचे आते हुए वो कट ऑफ थोड़ा नीचे भी जाएगी ये हाँ जैसे इलेक्शन में रुझान चलते रहते हैं वैसे ही आपके लिए चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी चिंता मत कीजिएगा थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा और पेशेंस रखकर अपनी जो भी आप एक सुपर पावर को मानते हैं उस पर भरोसा रखिएगा उसके बाद में बात करूं अगर ओबीसी कैटेगरी की तो अगर मैं श्योर शॉर्ट बात करूं तो मुझे लगता है कि 2000 से नीचे जितने भी लोग हैं ओबीसी कैटेगरी में 2000 सीरियल नंबर से नीचे वो सभी लोगों का एडमिशन यहां पर हो जाना चाहिए लेकिन 2500 3000 वाले भी होप रख सकते हैं लास्ट टाइम उनके एडमिशन भी हुए थे इसलिए मैं कह रहा हूं होप्स नहीं खोई खोइएगा एक्सपेक्टेशन भी मत रखिएगा होप्स भी मत खोइएगा दोनों ही चीजों को बैलेंस करके रखिएगा तीसरी चीज अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी के लिए तो मैं ये मानता हूं तीन हजार से बत्तीस के बीच तक अगर आपका है यहां से नीचे आप हैं उससे पहले आपके नंबर हैं तो चांसेस आपके हाई हैं कि आपके यहाँ पर एडमिशन हो जाना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए तो मैं कहूंगा कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे अनलक्की लोग ऐसे होंगे जो यहां पर इस बार क्रैक नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं दिल छोटा मत करिएगा तैयारी करते रहिएगा तैयारी करने से ही चीज़ें जो है वो पार होती हैं तो यहाँ पर मैंने ये सेफ स्कोर वाली बात तो बता दी है सीडब्ल्यू कैटेगरी को यहां पर एनालाइज मैंने नहीं किया पीडब्ल्यू के लिए भी मैक्सिमम एडमिशन आपके लिए हो जाते हैं सी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए जितने भी लोग अप्लाई करते हैं मैक्सिमम लोगों का एडमिशन यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा अपनी तैयारी को छोड़िएगा मत पढ़ते रहिएगा लिखते रहिएगा आप लॉ यहाँ से करें वहाँ से करें फ़र्क नहीं पड़ता है फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपको कितनी नॉलेज है क्या आप करते हैं कैसे आप करते हैं उस चीज़ के ऊपर फोकस रखिएगा और कहीं भी जरूरत पड़े तो हम तो आपके पास अवेलेबल हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने मार्क्स और अपना सीरियल नंबर मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं भी देख लूँ जी हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ तक जा रहे हैं चलिए all the best for your result I will say all the best see you all in next video like share and comment if you feel so